Здорово, бандиты, и бандитки, а также их родители. С вами снова Я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Все вы знаете, что я играю как бот, ну может чуть-чуть получше, чем бот, потому что я могу еще и воскреситься, меня тиммейты воскрешают. Вот. А, в чем суть данного видоса? У меня ни разу не было такого, чтобы я 50% своих киллов набил на одном скваде. Вот именно в данном видосе у меня будет такая возможность набить 50% своих киллов на одном скваде. Всего у меня 22 килла и вот считайте, получается 12 15 килов я набил на одном складе. Как это было? Смотрите видео до конца. Не забудьте прожать лайк. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Не забудьте написать комментарий. Ну а если ты здесь недавно, подпишись. mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game, it's nothing I'm always thankful for something Don't take the brain stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up, so